Aixo, ni naroa naiz, e, nator, eta e, bigarren aldia da hemen proiektura etortzen naizela, Kamerunea. Proiektua Madiba Kamerun da, eta Web The Foundation organizazioak e, organizatzen du. Eta lehenengo aldia bukatu ondoren, e, bueltatu nintzenean, e, abarka izeneko beste ONG bat e, sortu genuen e, Euskal Herrian eta e, eh, ONG honekin e, eh, saiatzen gera laguntzea Web The Foundation organizazioa hemen kamerunen. Beraz, e, alde batetik oso argi daukat e, nola funtzionatzen duen Web The Foundation, eta beste aldetik e, esperientzia ikusita eta nola, nola lan egiten duten e, gazteekin, bai aurrak eta bai gazteak, e, ba, ikaragarria da nola peraiek ikasten duten, bai inglesa, bai baita espainola gaztelania ere. Eta ba, ni bideo hau da gonbidatzeko, zer e, pues, bueno, pixka bat informazioa aurkitzeko eta zuen gustoroa gustokoa izango balitzake etortzea kamerunea, pues guk hemen gaude eta gonbidatzen zaituegu esperientzia hau bizitzeko, zeren nire ustez guk ematen deguna gutxiagoa da beraiek guri ematen dugu baina. Asi que hala. Etor zaitezte. Eskerrik asko. <laughs> Eskerrik asko, agur.